Хочу передать вам приветствие с Беларуси. Хочу э, э, przekazać поздравления с Беларуси. Я приехал сегодня к вам оттуда. <laughs> Przyjechałam stąd. Чтобы приехать к вам, мне нужно было проехать, пролететь еще две страны. E, Żeby przylecieć e, do Was, e, musiałem jeszcze e, przelecieć dwa kraje. Но я понял, что Бог хочет, чтобы я здесь был. Ale e, były bardzo przegrody, ale zrozumiałam, że Pan Bóg chce, żeby tutaj byłem. Чтобы говорить о Его славе, Żeby mówić o Pana Bogu, Bogu chwałę. о силе Его воскресения. O Jego e, sile i Jego zmartwychwstania. Я был благословлен, слыша свидетельство братьев. E, Ja dziękuję i byłem błogosławiony słuchać świadectwo braci. Это сила и могущество нашего живого Бога. To jest, si- to jest siła naszego e, Pana Boga. Когда-то я родился на Украине, Kiedyś mieszkałem i się urodziłem na Ukrainie. и мой отец, он оставил меня. Мой отец, он оставил меня. Mój tata, on zostawił mnie. Меня воспитывала одна мама. Выховала меня только одна мама. И в большей степени улица отложила отпечаток на мое воспитание. И bardzo dużo на moje виховання dała улица. Wychowałam на улице. Вы понимаете, что улица ничего хорошего дать не может. E, Każdy rozumie, że ulica nic dobrego dać не может. С ранних лет я начал употреблять сигареты. E, Z dzieciństwa zaczęłam palić, Чуть позже алкоголь. Później już alkohol, чуть позже наркотики. trochę później już narkotyki. В 94 году моя мама умерла, разбилась в автокатастрофе. E, W 94 roku moja mama umarła, bo e, miała wypadek samochodowy. И меня начали воспитывать воры, обучать в воры. I zaczęli mnie wychowywać e, złodzieji. Я был карманным вором раньше. E, Ja byłem kieszonkowcem. И к 25 годам я был четырежды судимый и был в международном розыске в странах E, Jak miałam już 25 lat, ja już byłem e, cztery razy e, karany i byłem w międzynarodowym e, poszukiwaniu. nie? И у меня уже было множество болезней. Ja już miałem bardzo dużo chorób różnych. У меня был хронический пилонефрит, это болезнь почек. E, Już e, miałem po prostu e, chore nerki. Э, у меня был туберкулез. Была już gruźlica. У меня был синдром Рейна, это закупоривание сосудов, плохое Z żyłami кровообращение. też już był problem. И у меня была дистрофия, я весил 48 килограмм. Я ważyłem только 48 kg И врачи сказали, больше 52 весить я никогда не буду. И лекарь поведели, что только 52 килограмма буду ważyć, więcej ważyć не буду, przy moich Сегодня chorobach. tak ошиблись килограмм на 40, это врачи. E, dzisiaj już tak e, więcej czym, e, oni powiedzieli, już więcej czym 40 kg wa- ważę. Ошиблись килограмм на 40. E, pomylili się na kilogram 40. Врачи имеют свойство ошибаться. Врачи могут ошибаться. E, lekarze mogą się mylić. И вот такой разбитый я предстал перед Богом. I takie całe pobite życiem przystałem przed Bogiem. Я никогда его не отвергал. Ja nigdy w życiu po- nie mówiłem, że Boga nie ma. Я считал, что он там, я здесь, у него свои дела, а у меня свои дела. Ja mówiłem, że Pan Bóg jest tam, ja jestem tutaj, ja mam swoje sprawy, a Pan Bóg ma swoje sprawy. Наши пути, они не пересекаются. Nasze życie po prostu, y, nie, nie spotkamy się na naszych życiach. Я воровал кошельки, приходил в православную церковь, E, Ja y, kradłem y, portfele i przychodziłem do, koś- do cerkwy prawosławnej. ставил свечки, целовал иконки, Stawiałem świecy, celowałem y, obrazy, давал бедным людям деньги e, nawet rozdawałem biednym kasę. и говорил, что я православный. I ja mówiłem, że jestem prawosławnym. Сегодня в тюрьме очень много таких православных. E, Dzisiaj w więzieniach też jest bardzo dużo takich prawosławnych. Мы как раз туда приходим иногда I my tam czasami przechodzimy и говорим о Иисусе Христе. i mówimy, mówimy o Jezusie Chrystusie. Я спрашиваю, у православных не укради по-другому. Я спрашиваю, у православных не укради по-другому. Ja pytałem prawosławnych, e, czy kradnie po innemu. Конечно, нет. Pewnie, że nie. И я благодарен Богу, что Он нашел меня 4 июля 2003 года. Э, я dziękuję пану Богу że znalazł меня. Я dziękuję, что э, в липцу 4 липца. 2003. 2003 znalazł mnie пан Бог. Иисус меня нашел. Иисус меня znalazł. Я попал в центр реабилитации. Я был в центром реабилитации. Я подумал сначала, что я с одного дурдома попал в другой. Ja, z- ja e, myślałem kiedyś, że ja e, od jednych e, takich nienormalnych trafiłem do innych nie- nienormalnych. Здесь все блатные, а там все святые. E, Tam wszystkie grypsujące, a tu wszystkie święci. И я не мог этого никак понять. Ja nie mogłem tego zrozumieć. И я получил огромное чудо. I ja dostałem mm, bardzo duże, mm, Чудо. cud ta, takie bardzo duże dostałem. За меня совершили молитву. E, Za mnie się pomodlili И Иисус сразу же освободил меня i Jezus od razu mnie wyzwolił. за одну молитву. Tylko jedna modlitwa. Я перестал курить, пить и Ja употреблять przestałem наркотики. palić, przestałem pić i nawet narkotyki nie Это używałem. результат одной молитвы. To jest tylko jedna modlitwa. Потому что Иисус слышит наши молитвы. Dlatego, że Jezus słyszy nasze modlitwy. Я был необразованным человеком. E, Ja byłem takim, no nie miałam ża- żadnego mm, wykształcenia. Я закончил школу со справкой, прослушал 9 классов. Ja skończyłam szkołę, dali mi taką po prostu karteczkę, że przysłuchałam dziewięć całych klasów. Я не мог нормально выговорить э, слова, речь свою, выразить предложение. Я навіть не мог нормально powiedzieć слова, не мог powiedzieć нормально, чтобы разговаривать в разговоре. Если у кого-то были ругательные слова для связки речи. Э, если кто-то приклинав только и mówił э, саме przekleństwa. То у меня наоборот, ругательство было э, вместо нормальных слов. То я замість, например, нормально розмовляти, то я мог могłem розмовляти, но только приклинając. И когда я сегодня где-то свидетельствую и говорю людям об Иисусе Христе, I kiedy ja e, daję świadectwo i mówię o Panu Bogu, Jezusie это не Chrystusie, может быть, что ты был таким человеком. e, mówił, że nie może być, że ty mogłeś być takim człowiekiem. Ты, наверное, где-то там учился. Ty na pewno gdzieś tam uczyłeś Я się. говорю, да, институт Воровского, факультет карманной тяги. Mówię tak, uczyłem się w Instytucie Złodziejów i uczyłem się na kieszonkowca. Это такая шутка. To my tak żartujemy. Мы жили очень страшной жизнью. My żyliśmy bardzo y, ciężkim życiem. Принесли очень много зла, горя и боли людям. Przynosiliśmy bardzo dużo zła y, ludzi. Потому что мы не знали Бога. Dlatego, że my nie wiedzieliśmy o Bogu. Потому что была мертвая религия. Bo była martwa religia. Но когда мы встретились с Иисусом Христом, No kiedy my spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem, Он пришел в мое сердце, On przyszedł w moje serce, стал моим Господом и моим Спасителем. stał moim Panem Bogiem, się zrobił. Моя жизнь изменилась. Moje życie się bardzo zmieniło. Моя жизнь стала свободной жизнью. Moje życie się stało swobodne. Он исцелил меня от этих болезней без врачей и медикаментов. E, Pan Bóg e, zabrał wszystkie choroby i ja stałam zdrowym. Без врачей без лек... и без медикаментов. Без лекарств, без жадных таблет... таблеток. Слава Иисусу. Хвала Иисусові. Если бы кто-то мне э, 15 лет назад сказал, что я буду священнослужителем, Якби хтось мені 15 лет тому повідів, що я буду служити для Пана, я б сказав, прийми свої таблетки і запишись к врачу. Я бы powiedziałem, weź sobie jakieś tabletki, zjesz i sobie zapisz to gdzieś. В moim planie этого нету. В moim życiu tego не było. Я был миссионером на Украине 12 лет Ja byłem misjonarzem na Ukrainie 12 lat и начал там церковь. Начал церковь. i e, z, e, zrobiłem kościół. Занимался церковью в Беларуси. E, zajmowałam się kościołem w Białorusi, Сегодня занимаюсь тюремным служением. a dzisiaj mam taką misję, e, z, z takie służę w więzieniach. Jeżdżą w тюрми Estonii, Litwy. Jeżdżę do więzienia Estonii i do Litwy. Ukrainy. Ukrainy też. W Białorusi my do... zajmujemy się specjuczereżdzieniami. Do Białorusi też jeździmy... Mm... Закрытого типа, где находятся подростки, ну как малолетки. Там, где, там, там, где się znajdują w, dzieci, no taka młodzież. И, Popra o, poprawczaki. No, przepraszam, bo nie byłam w takich miejscach, to nie и wiem. Господь открывает двери, чтобы проповедовать Евангелие. I Pan Bóg tam otwiera drzwi, żeby mówić o Bogu, o Ewang- Ewangelii. Бог благословил меня прекрасной женой. E, Pan Bóg błogosławił mnie bardzo dobrą żoną. У меня четыре, четыре ребенка. Mam czworo dzieciaczków. И это еще не предел, Ale to jeszcze nie koniec. Потому что Бог дает много. Bo Пан Бог дает dużo. Он добрый Бог. Пан Бог есть добрый Бог. И я бы мог говорить еще очень много. Я бы мог вам то еще opowiadać bardzo dużo. Наверное, бы э, не хватило бы времени обо всем рассказать. Na pewno nie starczyłoby czasu o wszystkim opowiedzieć. Потому что желание моего сердца всегда делиться Евангелием Иисуса Христа. E, Bo moje marzenie jest z mojego serca zawsze opowiadać o Ewangelii Boga. Свидетельствовать о Иисусе Христе. E, Zawsze świadkować o Jezusie Chrystusie. Чтобы люди, которые еще не знают Иисуса, они обретали эту благодать и милость Żeby Божью. ludzie, które jeszcze nie wiedzą o Jezusie, nie znają, żeby oni otrzymywali tą miłość od Pana Boga.